Нет, папе, кулаками. Нам кузим. Не его побежал. Его. Не каждый. Каждый. Meu, né, vou pôr um... Meu, pôr Eu tava com a visão. Um, eu ficava... com 嗯。 行。